berpikir duduknya duduknya duduknya Ayo lah, ah, lepu aja Karena ini semangat lebih cantik lebih gagal apa Halo, halo mas, kape, anak. sabar balok apa meneh le aduh tolong mas kon lagi cepat juga mas namu oke sekali lagi saya untuk Oleh sekali lagi kepada saya dengan untuk hadir di arena sarana. Thank you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, besar jalan cinta Hanya pantang cekan tenaga Jika menurut tapi Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Bonjour. C'est pas cette partie. 刀作って